მოგესალმებით მე და ჩემი პატარა ოკეანე და აქვე მინდა გითხრათ ჩემო მეგობრებო და არხი სტუმრებო რომ ეს ვიდეო ეწუნება ლელაკოს რადგან ლელაკოს თხოვნით გავბედე და ჩავწერე დავიწყე ჩაწერა რამოდენიმე ვიდეო იქნება ლელაკოსათვის და იმ ადამიანებისათვის ვისაც უნდა რომ აკვარიუმი ქონდეს მადლობა ჩემო მეგობარო რაღაცნაირად მიბიძგე ამ ვიდეოთა სერიის შექმნისაკენ დავიწყოთ სულსულ თავიდან და ჯერჯერობით გავაკეთებ ექსკურს თევზებში რადგან ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რომ შევარჩიოთ თევზები ეხლა თქვენ ხედავთ სკალარებს ეს არის თბილი წყლის თევზები აქ ამ ეტაპზე მყავს ორი სახეობის თევზი იყო რომ ეს აკვარი მიფუტფუთებდა სხვადასხვა თევზებით. თევზების სიცოცხლის ხანძლიობა მათი სახეობიდან გამომდინარე სხვადასხვა როგორც წესი ძალიან მოკლე ხანს ცხოვრობენ, მაგრამ სკალარი ყოველთვის მყავდა, იმიტომ რომ ეს თევზი ძალიან მიყვარს. მინდა ხოლმე დავამატო რაღაც სხვა თევზებიც აიხლა არის ჩაყუდებული, ანციტროსი კუდი ჩანს. ეს არის ბიჭი. გაზაფხულზე ალბათ მოუყვან გოგოს, თუმცა რა ვფიქრობ, იმიტომ რომ როდესაც აკვარიუმში დამყარდება ბიოლოგიური წონასწორება, არ უნდა დავარღვიოთ, აი ეს შემოადგენლობა წელიწადზე მეტი არაც მყავს. და ეს აკვარიუმი აღარ მახსოვს უკვე ალბათ მინიმუმ 5 წელია მაქვს, მანამდე სხვა აკვარიუმი მქონდა უფრო მცირე და მე გადაწყვიტე რომ აი ესეთი აკვარიუმი გამეკეთებინა. ეხლა თევზებზე გავაჩერებ ყურადღებას. იმიტომ რომ იქიდან გამომდინარე თუ რომელი სახეობის თევზი გვეყოლება უნდა შევარჩიოთ დეკორი და ზოგადად აკვარიუმის აღჭურვილობაც კი ეხლა ვისაუბრებ მხოლოდ მტკნარი წყლის თევზებზე ანუ ეს არის ტბებისა და მდინარეების თევზები და რა შეეხება ოკეანისა და ზღვის თევზებს, მათ განსაკუთრებული, უბრალოდ განსხვავებული მოვლა სჭირდებათ, განსხვავებული წყლის ქიმიური შემადგენლობა. მე შეხება არ მქონია, ამიტომ საერთოდ მასზე არ ვისაუბრებ. მტკნარი წყლის თევზები არის თბილი წყლის თევზები და ცივი წყლის თევზები. ეს არის ერთი ფუნდამენტალური განსხვავება. ზოგადად ყველა თევზი მტაცებელია და ცირის წყლის თევზებშიც გვხვდება აგრესიული მტაცებლები და ისერა მტაცებლები და თბილი წყლის თევზებშიც გვხვდება სხვადასხვა აგრესიის მტაცებლები. ну განსხვავება რა არის? ცირის წყლის თევზებს წყლის გათბობა არ სჭირდებათ, თბილი წყლის თევზებისათვის საჭიროა ხოლმე აი დამატებით ესეთი საშუალების შეძენა, ეს არის გამათბობელი. ეს არის ძირითადი განსხვავება და თბილი წყლის თევზებისათვის სახიფათოა ტემპერატურის დაბლა დაცემა როგორც წესი არ უნდა იყოს 24 გრადუსზე დაბლა უმეტესი სახეობისათვის, ხოლო ცივი წყლის თევზებს უჭერთ ხოლმე ზაფხულში, როდესაც წყლის ტემპერატურა ძალიან მაღლა იწევა და ჩვენ ძალიან ცხელი ზაფხულები გვაქვს. ანუ ძირითადად განსხვავება არის წყლის ტემპერატურაში. რა თქმა უნდა, წყლის მჟავიანობასაც და ტუტე რეაქციასაც აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ ზოგადად ერთ და იგივე შემადგენლობა აქვს ხოლმე თუ ეხა ჩვენ ძირითადად კულტივაციით არ დავკავდებით და გვეყოლება თევზები მ სიმჟავიანობა შეგვიძლია რომ დავიჭიროთ წყალში მაშასე რა არის საჭირო იმისათვის რომ ვიყოლიოთ თევზები და როგორ უნდა მოვემზადოთ ესე იგი პირველი და მნიშვნელოვანი აკვარიუმი აკვარიუმი არის სხვადასხვა სიდიდის ანუ ლიტრაჟის და სხვადასხვა ფორმის. ეს რა თქმა უნდა არის გემონების საკითხი. ფორმას რაც შეეხება, ხოლო რაც შეეხება ლიტრაჟს, არის პატარა, საშუალო და დიდი აკვარიუმები. ეხლა ეს ჩემი აკვარიუმი არის 110 ლიტრის, 100 ლიტრაზეა ეხლა წყალი სავსე და ითვლება ლამის საშუალო ზომის აკვარიუმად. იმისათვის რომ განსაზღვროთ აკვარიუმის ზომა, აა მოდი ესეთ რაღაცა ვთქვათ, რომ 4-5 სანტიმეტრიან თევზზე აი მაგალითად ეხლა ეს თევზი არის ლამის 5 სანტიმეტრი და იზომება ცხვირიდან დაწყებული ლამის ფარფლამდე დამთავრებული. აი ამ ზომის თევზზე ერთ თევზზე გვჭირდება 5 ლიტრი წყალი მინიმუმ. აა თევზის სახეობასაც გააჩნია. სკალარის შემთხვევაში ეს პარამეტრი უფრო მეტია, იმიტომ რომ სკალარს უფრო დიდი ფართი სჭირდება, მაგრამ საშუალოდ ერთ თევზე 5 ლიტრი წყალი მინიმუმ. ანუ თუ ჩვენ გადავწყვიტავთ რომ ვიყოლიოთ ორი საშუალო ზომის თევზი, თითო თევზზე 5 ლიტრა. ესე იგი ორი თევზის პირობებში პირობებში გვინდა 10 ლიტრიანი აკვარიუმი, მაგრამ აქვე გეუბნებით. არავით არის 10 ლიტრა. მინიმუმ ავიღოთ 50-60 ლიტრა, თუნდაც რომ ერთი თევზი გყავდეს და თევზებს აქვს ესეთი უცნაური თვისება, რომ რაც უფრო დიდი აკვარიუმი, მით უფრო დიდი იზრდებიან. ну არის მცირე ზომის თევზები და სულ რომ დიდ ბასენში გაუშვათ, მაინც პატარება დარჩებიან, მაგრამ აი ხლა მაგალითად სკალარების პირობებში ეს აკვარიუმი რო დიდი იყოს, ეს თევზები უფრო დიდები იქნებიან. თქვათ რომ ერთ თევზზე, არადით თევზზე 5 სმ-მდე თევზზე გჭირდება 5 ლიტრი წყალი. ეხლა აქ არის რამდენია? 1 2 8 სკალარი და 1 ან ციტრუსი, ანუ იდეაში უნდა იყოს 55 წყალი, მაგრამ აქ არის 110 ლიტრი და ვამბობ რომ ეს აკვარიუმი არის ამ თევზებისთვის პატარა, თუმცა მე ახლა დიდი თევზები ვათმინდა, ეს თევზები ჩემთვის საკმარისია. ესე იგი შევთანხმდით, რომ ვიღებთ მინიმუმ ну уარეს შემთხვევაში 40 ლიტრიან აკვარიუმს. უფრო პატარა აკვარიუმი უბრალოდ აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ რაც უფრო დიდია, მით უფრო ლამაზია და მით უფრო მარტივი აკვარიუმის მოვლა. აა რამოდენიმე სიტყვით შევჩერდები თავად აკვარიუმზე. აა ესე იგი, აკვარიუმი არის ხოლმე ქარხნული წარმოების სტანდარტული მაგრამ აი ჩემი არის შეკვეთილი იქიდან გამომდინარე თუ როგორ ზედაპირზე უნდა დამედო შეუკვეთე ზომებში ეცადეთ რომ არ იყოს ეს აკვარიუმი ძალიან მაღალი 9 მეტრზე მაღალი ну ყოველ შემთხვევაში ვინც შეკვეთას ღებულობს დაგაკვალიანებთ როგორ და რა და როგორ ჯობია და რაც შეეხება ფორმას მეგობრებო მიუხედავად იმისა რომ ოვალური და მგვალი ძალიან ლამაზია და ოვალური მიდგას საქაღალდედ ესე რა ვთქვათ ჩვენ თევზებსაც ხომ უნდა ვიფიქროთ, ჯობია რომ აკვარიუმი იყოს ოთკუთხედი. სხვადასხვა მიზეზია შუშას ლინზის ეფექტი აქ იქ თევზს თავრო ეხოვა თუ არ ეხოვა, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ჯობია რომ აკვარიუმი იყოს ოთკუთხედი იმ ზომების, რა ზომებისაც იქნება ზედაპირი. აა ვინც მიიღებს შეკვეთას, აბსოლუტოდ ყველაფერს აგიხსნით და აუცილებლად დაამზადებინეთ სახურავი და აუცილებლად უნდა იყოს შესაბამისი განათება ეხლა აქ არ ჩანს, ეს არის 224-იანი, უბრალოდ 24-იანი ცივი განათება, ორმაგი დიოდური. აა ზოგადად აკვარიუმს მოყვება ხოლმე თავის განათება, მაგრამ კაპიკათ არ ვარ. გამიტომ ჯობია ჯობია რომ შეიძინოთ მე ელიავას ბაზრობაზე ვყიდულობ ხოლმე ამ ნატურას. წელიწად ნახევარი ყოფნის საკმაოდ ეკონომიურია. და ესე იგი აკვარიუმს უნდა კონდეს სახურავი და განათება. ასევე ავეჯი. ანუ ის მოწყობილობა, ეხლა ეს არის კამოდი, შეგიძლიათ იყოს მაგი და უნდა იყოს რაც შეიძლება მყარი. იმიტომ რომ აა ესე იგი 1 ლიტრა წყალი იწონის 1 კილოგრამს, ხო? აა დავამატოთ, რომ აქ არის კიდე რაღაც აი ესეთი ტექნიკური რაღაცეები საშუალებები. ну максимум 1 კილო ორივესი და ყრია გრუნტი. გრუნტი იქნება კარგი 5 კილო, ეხლა ეს არის 110 კილო პლუს 5 კილო გრუნტი, კრიშა და ასე შემდეგ. ეს ჩემი 110 ლიტრიანი აკვარიუმი ალბათ 120 კილოს იწონის. ანუ აი ეს მაგიდა ან რაღაც ავეჯირაზეც თქვენ დადგავთ აკვარიუმს, უნდა იყოს რაც შეიძლება მყარი და უნდა იდგეს მყარად. ამიტომ კარგია ხოლმე რომ აკვარიუმი იყოს ესე მიბჯენილი კედელზე. და კიდე, აა იშოვეთ ფენოპლასტი. აი ეს არის ჩემი ფენოპლასტი, სქელი. მე აღარ მახსოვს სადვიშოვე ავეჯის მაღაზიაში შეიძლება იყოს და მე მგონი იყიდება კიდევაც მეტრობით რადგან აი ავეჯსა და რაზეც დგას აკვარიუმი და აკვარიუმ შორის ჯობია რომ განათავსოთ პენოპლასტი იმიტომ რომ ეს უზრუნველყოფს ესე რომ ვთქვათ დარტყმის საწინააღმდეგო ეფექტი აქვს რა ვიბრაციას აფერხებს პენოპლასტი და რაც უფრო მაღალია მით უფრო უკეთესი ანუ ეს აუცილებელია აა მეგობრებო, აი აუცილებელია რომ იყოს პენოპლასტი და სასურველია რომ პენოპლასტი იყოს. აკვარიუმის ზომის ახლა ხმის კოჩი მაქვს ერთი მარტივი მიზეზის გამო რომ ბატონღაც ჩემი კატა კონტობის რომ სამპოლას ეს ციცქნი და ნუ მოკლედ ესე იგი მყარი ავეჯი გვჭირდება, მერევდებთ პენოპლასს, მერევდებთ აკვარიუმს, ვახურებთ კრიშკას, სახურავს და გვაქვს განათება თუ ვიყიდეთ ტაიმერს გადასარევი რომ ტაიმერით მართოთ განათება. ასე რომ აუცილებლად ყიდულობთ ფილტრს. ფილტრი სიმძლავრე დამოკიდებულია ლიტრაჟზე. როდესაც ფილტრის შეძენას დაიწყებთ, თქვენ უნდა იცოდეთ, რამდენი ლიტრიანი აკვარიუმი გაქვთ. მე მგონი 50 ლიტრიდან და ზემოთ არის ხოლმე ფილტრები, რომელსაც აეკ მერე ალბათ აზრი აქვს, რომ გაჩვენოთ როგორი შემადგენლობა აქვს ფილტრს, რას ნიშნავს ფილტრი. ჩავწერ ამის შესახებ კადრსაც. აუცილებლად შევიძინოთ ფილტრი. და აუცილებლად იმ შემთხვევაში თუ ჩვენი თევზები არის თბილი წყლის თევზები, ვიძენთ გამათბობას. ასევე აა აკვარიუმისათვის გჭირდება სხვა კიდე მოწყობილობები. მე მაქვს რა თქმა უნდა ბადე, რომელთაც ამოვიყვან ხოლმე თევზებს. ასევე მაქვს ღვინის შლანგი. აა მაქვს კიდევ ამოსატუმები. ამ ყველაფერს ცალ-ცალკე დღის სინათლეზე დავდებ და ფილტრთან ერთად ალბათ გაჩვენებთ რა და როგორ. ანუ ყველაფერი ეს ნოშევის ყიდო შევიძინოთ, რაც შეეხება ქვიშას. ა პრაქტიკული დანიშნულებიდან გამომდინარე, ქვიშა ჯობია იყოს მსხვილი ფრაქციის. ა თუ ჩვენ გადავწყვიტავთ რომ გქონდეს წყალმცენარეები, ცოცხალი, ცალკე აგიხსნით ამის შესახებ ალბათ ჯობია რომ ცალკე ვიდეო დაეთმოს მაგრამ გაფრთხილებთ რომ აი ხა ჩემი თევზები არა ზრუხები არიან უბრალოდ და დაიწყე სამწყო მცენარების ჩიჩქნა და პლუს ამას თუ გეყოლებათ ლოკოკინები სხვადასხვა ლოკოკინები არსებობს თუ გეყოლებათ ლოკოკინები იყავით მზად რომ შეიძლება სამწყო მცენარები მოძოვონ აი ამ უმოწალო ძოვის წყალობით ჩემთან ნაწყალმცენარეები მაიდამაინც ვერძლებენ და კიდევ იყო ერთი პრობლემა, ეს იყო განათების პრობლემა. მე ახლა ნატურა საკმაოდ კარგი შევიძინე, მაგრამ წყალმცენარეები აღარ დამიმატებია. ნიჟარები და ქვები. აი ახლა აქ ხედავთ არის ქვები. ეს არის ზღვიდან მოტანილი ქვები და რაც ლამაზია და ფერადი მომაქვს ხოლმე, მაგრამ ნიჟარებს შევეცადოთ რომ ნიჟარები იყოს მინიმალური, ან საერთოდ არ იყოს, იმიტომ რომ ნიჟარა იწევს წყლის გახისტებას, გამოყოფს ნივთიერებას, რომელიც იწევს წყლის გახისტებას. ესე იგი, აა რომ შევაჯამოთ, რა გვინდა? ვარჩევთ აკვარიუმის ზომას, ან ყიდულობ სტანდარტულს, ან უკვეთავ. აკვარიუმი შედგება თვითონ корпуსისაგან, თავსახური და შუშა. ასევე ჩვენ კინაღამ დამავიწყდა, ალბათ აქვს აზრი, აი ესეთი დამატებითი შუშა მაქვს, აი ესეთი, რომ აა ვაფარებ ხოლმე, ამას გეტყვით. თვითონ აკვარიუმის ამწყობი, აი ესეთი შუშა მაქვს. რომ ვაფარებ ხოლმე რომ ნაკლები იყოს იყოს წყლის ამორთება საფხურშიც და ზამთარშიც შეთაშორის ძალიან ორთქდება წყალი და მე ზემოდან მიფარია თუმცა შეიძლება განათებასა და აკვარიუმზე ზემოდან დაეფაროს ეს თქვენი გადასაწყვეტია მაგრამ ჯობია რომ დამატებით კონდეთ შუშა ესე იგი корпуსი სახურავი დამატებით შუშა განათება ეს რაც შეეხება აკვარიუმს აუცილებლად მდგარი მაგარი მყარი ავეჯი, მაგიდა დავუშვათ, ესე ვთქვათ და საკმაოდ სქელი პენოპლასტი ყიდულობთ ფილტრს ბადეს და წყლის გამათბობელს. მე მგონი დღეს საკმარისია. არა. კიდევ ერთი კადრი დამჩა. ხოლ ჩავწერ ამ კადრს. აა სადაც აი ფილტრს გამათბობელს და რაღაც რაღაც ჩემს ეშმაკობებს გეტყვით და იმ კადრზე დავამთავრებ. კიდევ ერთ ჩანარს გავაკეთებ თევზებთან დაკავშირებით. ასეთი ის არსებობს რჩევა, რომ თუ ჩვენ გვინდა რამოდენიმე სახეობის თევზი, ვიყოლიოთ ერთად. <laughs> ანუ თევზების ზომა სხვადასხვა და როგორც გითხარით, აგრესიულობაც სხვადასხვა. და ესეთ რამეს ამბობენ ხოლმე ზოგადად აკვარიუმისტიკები, პროფესიონალები, რომ დავაკვირდეთ თევზების პირებს. თუ <laughs> ერთი თევზის პირში ა მარტივად მოთავსდება მეორე თევზი ეს იმას ნიშნავს რომ არ მოერიდება და გადასანსლავს ამიტომ ასეთ ექსპერიმენტებს ვერიდოთ მე მყავდა ჩემ სკალარებთან ერთად ნეონები და დანიორ ეროები უბრალოდ ისინი უფრო ცოტა ხანს ცოცხლობენ და ქონდა საკმაოდ ცივი გამოცდილება არ დავასახელებ იმ ზოომაღაზია, სადაც მე დანიოები ვიყიდე და არ ვიცი, თევზის ბრალი იყო, თევზის ხარისხის ბრალი იყო თუ რაღაც მოუვიდა წყალკანალს, არ ვიცი, ну ერთი პერიოდი ამომეჟუჟა მთელი შემადგენლობა ეს იყო ესე 3 წლის წინ და ეს იყო ჩემთვის ძალიან ისი დიდი ტრაგედია. ესეთ რამე რომ მოხდება აკვარიუმში, უნდა იცოდეთ რომ მეგობრებო ეს არის ტრაგედია. ყველაფერი უნდა გადაყაროთ და ხელახლა დაიწყოთ სიცოცხლე ფაქტიურად. მე ყველაფრის გადაყრა არ მომიწია, მაგრამ თევზები გადავყარე. და მე ხოცა. ანუ რას ვამბობდი? ზომის და მიხედვით ირჩევა თევზი. და აგრესიულობის და მიხედვით ასევე ირჩევა თევზი. კიდევ არ არის რეკომენდირებული ცივი და თბილი თევზების ერთად ყოლა, იმიტომ რომ ცივი წყლის თევზებს ჭირდებათ უფრო ცივი წყალი, თბილი წყლის თევზებს ჭირდებათ უფრო თბილი წყალი და მოერიდეთ მტაცებლების ერთად ყოლას, ანუ სხვადასხვა სახეობის მტაცებლების ერთად ყოლას. სკალარი მტაცებელია, პეტერა პირიანი მტაცებელია, არის დიდი პირიანი მტაცებლებიც, ახლა გოგოები ჩხუბობენ. აი ეს არის ორივე გოგო, ტერიტორიას ინაწილებენ. რამოდენიმე წვილი მყავს ძალიან საინტერესოა მithumete სკალარების ცხოვრება ხო და რას ვამბობდი რომ მოერიდეთ სხვადასხვა მტაცებლების ყოლას თუნდაც რომ ერთი და იგივე ზომისა იყოს და თუნდაც რომ ერთმანეთის პირში არ ჩაეტიოს როგორც წესი ზოო მაღაზიაში რომ შეხვალთ აა გეტყვიან რომ ამ თელსთან ის თელზე არ შეიძლება ვიცოდეთ რომ შეიძლება პატარა თევზი მტაცებელი და აგრესიული მოერიოს დიდ თევზს და მთლიანად აცალოს ქერცლი ამიტომ მაინდამაინც ექსპერიმენტებს ნოჩავატარებთ და კიდევ ხოლთქირო თევზი მტაცებელია და ზოგიერთი თევზი არის ტერიტორიული თევზი ახლა ეს გოგოები რატო ჩხუბობდნენ აქ არის რამოდენიმე წვილი და მათ განაწილებული აქვს ტერიტორია. ეხლა მე მივედი ახლოს აკვარიუმთან და საკმაოდ დიდ ხანს დგავარ და შეშფოთნენ, აი გაჩერდნენ და აგრესიულები არიან. აი ხო თქვენ ერთ წყვილს ხედავთ, აი ეს არის ყვითელი ბიჭია, ზოლიანი გოგო, წყვილი, ცოლდაქმარი. ამიტომ როდესაც თევზების ერთად ყოლას გადაწყვიტავთ, მაინცაც ადეთ რომ შეარჩიოთ э, სახეობის მიხედვით და გაითვალისწინოთ რეკომენდაციები. ამ აკვარიუმში რამდენჯერმე მქონდა э, ოქროს თევზის გაშვების მცდელობა, მაგრამ ყოველ ჯერზე ზაფხულზე ზაფხულში ძალიან გაუჭირდა და თვითონ სკალარი და ოქროს თევზი ერთად ნუ ვერანაირად ვერძობენ. აა э, ვერ ხარობენ ერთად ეს ორი თევზი, მით უმეტეს ესეთ პატარა სივრცეში. ვამბობ, რომ ეს არის ახლა 100 ლიტრა წყალი ასხი ამ აკვარიუმში, მაგრამ ეს აკვარიუმი არის პატარა. აი ამ თევზებისთვისაც კი შეარჩიეთ თევზები. აა ნაკლები ხლაფურთი უნდა ცივი წყლის თევზებს, არც ტემპერატურაზე უნდა იფიქროთ ზამთარშიც კი თუ ოთახი დათფობილია საკმარისია, ზაფხულში შეიძლება დაგჭირდეს გაგრილება, იმიტომ რომ უჭირთ თევზებს ზაფხულში. ცივი წყლის თევზებს ნაკლები პრობლემა აქვს. რამოდენიმე ცივი წყლის თევზი არის და როდესაც ჩვენ აკვარიუმის გაშვებაზე ვისაუბრებთ, ამაზე აუცილებლად ვისაუბრებთ, ვიტყვი რომელი თევზი რომელთან არის რეკომენდირებული. მეგობრებო და ლელაკო განსაკუთრებით ეხლა წარმოგიდგენთ აი ამ ქაოს, რომელიც ეხლა ჩემს მაგიდაზეა და ეს არის ყველაფერი აკვარიუმისათვის განკუთვნილი აუცილებელი შემადგენელი კომპონენტები აი ეს მაგალითად და აქსესუარები. ეხლა ვწდები ნელ-ნელა ახსნა რა და როგორ და რატო ვიყენებთ. ანუ მე ვთქვი რომ კარგი იქნება თუ აკვარიუმი იქნება განათებული. ეს არის ნატურა. უკვე გადამწვარი ძველი ნათურა, მაგრამ რა ვიცი, შეიძლება არ გადამიგდია. ეს არის დიოდური ნათების ნათურა, ფიტო, ფიტო დანიშნულების, აი ეს არის წარწერა. აა ეხლა უფრო ძლიერი მიყენია 24 ვატიანი, ესე 18 ვატიანი, არის თეთრი ნათების და არის ყვითელი ნათების. ეს ნატურა საკმაოდ ეკონომიურია. ნუ არც თუ ისე ძვირი ესე რა თქვა და ლამაზიც არის აი ამ ნატურით განათებული. აა დამოკიდებულია რა თქმა უნდა თეთრი ნათება იქნება თუ ყვითელი ოთახის დიზაინზე. მე ხლა თეთრი ნატურა მაქვს. ერთი მარტივი მიზეზის გამო რო ყვითელი ნათურა 24 ვატიანი ვერ ვიშოვე. აი ეს არის პარამეტრები. სხვა ნათურებიც არსებობს, მაგრამ ეს რატომ არის კარგი? იმიტომ რომ არის საკმაოდ ესეთი დაკონსერვებული დიოდური და ტენიანობაზე არიწება. უბრალოდ თავისი სასიცოცხლო ციკლი აქვს და მე მაგალითად ნათურა ჩართული მაქვს ალბათ ჩართულია 14 საათის მანძილზე, იმიტომ რომ ჩემი ოთახი არის ბნელი და ფაქტიურად ნატურა არის მათი აკვარიუმის დღისა და ღამის განსაზღვრელი. თუ ეხლა ოთახში ისეთ ადგილზე იდგება, სადაც განათების დამატება საჭირო არ არის, შეიძლება საერთოდ არ ვიყიდოთ ნატურა, ან ვიყიდოთ სუსტი, მარტო იმიტომ რომ ვიზუალურად იყოს ლამაზი. ნუ ეს ესე, რა შეიძლება ნატურებს და კიდევ. თუ გადაწყვეტილი გვაქვს რომ წყალმცენარებიც გვქონდეს, აი მანდიწება ჩვენი პრობლემები, იმიტომ იმიტომ რომ წყალმცენარეებს თავისებური განათება უნდათ საკმაოდ ძლიერი თევზებისთვის რიგ შემთხვევაში სულ ერთია აი წყალმცენარეებისთვის სულ ერთი არ არის და კიდევ აქ არის ესეთ ესე რომ თქვათ მოდი ჯერ დავიწყებ აი ამითი ეს სველია ბოდიშის მუხტით აკვარიუმიდან ამოვიღე. ეს არის გამათბობელი. ფაქტიურად სხვანაირი გამათბობლები არც მინახია, უბრალოდ არის ხოლმე უფრო გრძელი, უფრო მოკლე. აი აქ იწერება. აა ტემპერატურა აი აქ ამ კვადრატში არის ტემპერატურა და როდესაც ჩართულია ანათებს. გამათბობელი არის სხვადასხვა სიმძლავრის და თუ გადაწყვეტილი გვაქვს რომ ვიყიდოთ ფილიწყლის თევზები, ალბათ გამათბობლის გარეშე ალბათ გამათფობლის გარეშე არც გამოგვივა, მაგრამ ცივი წყლის თევზებს, ოქროს თევზების ყველა სახეობას, დანიორეროებს შეუძლიათ კიდევ ა კიდევ მე მგონი შეუძლიათ ან ციტრუსებს ჩაოლებრივი ოთახის ტემპერატურის წყალზე ცხოვრება. გააჩნია თუ მაგალითად დავიჭერ წყალში საჭირო საჭირო ტემპერატურას შეიძლება გამათბობელი არც დაგჭირდეს. მე ამას აკეთავდებ, იმიტომ არის რომ აა ესე იმიტომ დავდე რომ არის სველი. ესე იგი, აი ეს არის კომპრესორი. ანუ ეს არ არის ფილტრი, არის კომპრესორი. აი ესეთი, აქვს ესეთი თავები, თავი, თავი. სხვადასხვანაირი შეიძლება იყოს. აქედან უშვებს ჟანგბადს, მაგრამ ეს მხოლოდ არის იმისათვის, რომ აა გამოუშვას ჟანგბადი. ეს ყველაფერი იდება გარეთ. ეს მექანიზმი შეისრულავს აა ატმოსფეროდან ჰაერს და მე უშვებს აი ამის საშუალებით. ეს არ არის ფილტრი. ამიტომ აი ამის შეძენას ჯობია რომ შევიძინოთ ფილტრი. და ეხლა მე თერმომეტრს კი არა და გამათბობელს დავაბრუნებ თავის ადგილზე. ეს არის გამათბობელი და დავშლი ფილტრს. ეს საინტერესოა. გამათბობლის არსებობა თერმომეტრის გარეშე წარმოუდგენელია. ერთ ცოტი. აი ეს არის წყლის თერმომეტრი. დაბლაყრია ვერცხლის წყლის თუ ტყვიის ბურთულები, რომ თერმომეტს კონდეს ასეთი მდგომარეობა, ვერტიკალური, მომიწევს ხელისაფარება წინააღმდეგ შემთხვევაში. ხო, ეს იყოს. და ეს ზომავს ტემპერატურას. თბილი წყლის თევზების შემთხვევაში თუ არ არის თბილი სეზონი, გამათბობელი ყოველთვის უნდა იყოს ჩართული და იმ გამათბობელს აქვს თავისი თერმომეტრი და ზომავს ტემპერატურას. მაგრამ აიც ორი გვარი იქნება რომ გადავა მოძმოთ ხოლმე ეს რაც შეეხება წყლის გათბობას და როგორც თქვი თბილი წყლის თევზების შემთხვევაში თუ სულ უნდა იყოს თითქმის სულ უნდა იყოს ჩართული გამათბობელი თუ არ ჩავთვით გვიან გაზაფხულს მთლიანად ზაფხულს და ადრეულ შემოდგომას ა ცივი წყლის თევზებისათვის გამათბობელი საჭირო არ არის ეხლა ყველაზე საინტერესო ფილტრი არის ორი ფილტრი, არის გარე ფილტრები, დიდი აკვარიუმის შემთხვევაში და დიდი აკვარიუმი არის ლამის 500 ლიტრი და მეტი, ხმარობენ გარე ფილტრს, მე არ მიხმარია და ამიტომ არ გავჩერდები. პატარა აკვარიუმების შემთხვევაში ხმარობენ ხოლმე ამ ბუყბუყას, ეს არის უბრალოდ იმისათვის, რომ ჟანგბადი გამოუშვას. თუ მაგალითად აკვარიუმი არის არაოთკუთხედი, ძალიან ძნელია ფილტრის დამაგრება და ხმარობენ ამას, მაგრამ ეს არა, ეს შეიძლება დამატებით ჟანგბადისათვის კონდეს, მაგრამ ეს არ არის ფილტრი. ეს არის ფილტრი, ესე მიდევს, იმიტომ რომ სველია. მოკლედ ფილტრების განსხვავებულია იმის დამიხედვით, თუ რამდენ ლიტრიან აკვარიუმთან გვაქვს საქმე. ეს ერთ-ერთი მისი შემოადგენელი ნაწილია, უბრალოდ დაშლილია. ესე გავაკეთებ. ეს არის ფილტრი, სხვადასხვა ფორმისა, სხვადასხვა ფერის, არის შავი ლურჯი და იქიდან გამომდინარე, რამდენ ლიტრიანი აკვარიუმი ვარჩევთ ფილტრს, რატომ? თუ ფილტრი პატარა ვერ ერევა წყალს, ვერ ფილტრავს მას, შეიძლება ჟანგბადს უშვებს და ჩოლებრივი ამ კომპრესორის ფუნქცია აქვს ამ ბუყბუყასი და თუ ფილტრი უფრო ძლიერია, მაშინ აკვარიუმში ტორონადოს <laughs> წარმოშობს და თევზები ძალიან წვალობენ. ანუ ფილტრი შედგება ესეთი მექანიზმისაგან, ეს არის მაგნიტური თავი, რომელსაც აქვს პრისოსკები და ე მაგრება კედელზე, შლანგი шланги аუცილებელია იმისათვის რომ атмосфероდან აიღოს ჰაერი და თვითონ ფილტრი ეს ფილტრი ძალიან მომწონს ფაქტურად ერთ და იგივე ფირმის ფილტრები არის ხოლმე დიდი არჩევანი საქართველოსში არ არის მე ხა ფირმას არ დავასახელებ რომ მე ვიღაცას თქვა არ გაუჩნდეს პრეტენზია ეს კიდევ ერთი მექანიზმი მე მინდა უბრალოდ გაჩვენოთ როგორი როგორც იქნა დავშალე, აი ესეთია ეს ფილტრი. ზოგს ფილტრს აქვს შუაში ეს, ეს ძალიან კარგია რომ აქვს, ზოგს არ აქვს და მასში არის ჩადებული ღრუბელი. აა გაფილტრის დროს, როდესაც აკვარიუმში არის ღრუბელი, აი ეს ღრუბელი საკმაოდ დიდ როლს თამაშობს აკვარიუმში ბიოლოგიური ბალანსის დამყარებისათვის. აქ გროვდება სხვადასხვა ბაქტერიები, რომლებიც მრავლდებიან და შემდეგ ეს ბაქტერიები უზრუნველყოფენ ზუსტად ამ ბალანსის დამყარებას. მე მაგალითად, და უმეტეს შემთხვევაში აკვარიუმის პატრონები, აკვარიუმისტიკები ფილტრს რეცხავენ, მაშინ როდესაც ცვლიან ხოლმე წყალს, ამ ეს მექანიზმი ახლა ავაწყობ. ასეთია არ არის რთული. ან როგორც თქვი, ეს არის შიდა ფილტრი. გარე ფილტრი სულ სხვანაირი მექანიზმისა. მე უბრალოდ ჩემი აკვარიუმის ზომიდან გამომდინარე, ხო, აი ესეც უნდა გაიწმინდეს, ხომ მე აქ არის მაგნიტური ველის წყალობით ეს ყველაფერი ტრიალებს, ეს არის მექანიზმი, მატორი. მოკლედ ამისი დაშლა წობა არ არის რთული. აი ესეთია, აქ ახლა შევაერთებთ აა შლანგს და ფილტრი მზად არის. ახლა მე წავალ ფილტრს დავაბრუნებ აკვარიუმში თქვენის ნებართვით, იმიტომ რომ გამართული მაქვს. სასურველია ფილტრი მუშაობდეს 24 საათის რეჟიმში, მაგრამ ვინაიდან ჩემი აკვარიუმი დგას ჩემს ოთახში, ღამის საათებში ამ ფილტრთან არსებობა შეუძლებელია. ბრუის ამიტომ მე ფილტრს სინათლესთან ერთად ვთიშავ. თუმცა ვამბობ რომ ეს რეკომენდირებული. თან დაკავშირებით სანამ დავაბრუნებ ეს ახლა ჩოლებრივი პლასტიკური ბოთლია და როდესაც ფილტრს ვიღებ წყალში, აი აქ დაგროვილი ნალექი გარეთ გამოდის ხოლმე, ამიტომ მე რას ვაკეთებ? აი ამას ვძირავ, ესე ვაცმევ ხოლმე ფილტრს და მე ვიღებ ფილტრს. ეს უკვე დიდი ხნის ესეთი მოწყობილობა მაქვს საკმაოდ მოქნილი. ესე ბოლომდე უნდა ჩავიდეს ხრობელი, იმიტომ რომ თუ როდესმე თქვენ გავირეცხეთ ფილტრი და გარეცხავთ ნახავთ რომ როგორც კი აი ფილტრს ამოიღებ, იმდენი ნალექიდან აგავი, სწვივა რომ ჯობია ამოვიღოთ აი ამ ხუთთან ერთად. წავედი ახლა მე ჩემი ფილტრი დავაბრუნო აკვარიუმში. მართლა ძალიან უცნაური კადრი ჩანს ახლა. მაგრამ არ გაგიკვირდეთ, ეს არის იმისათვის რომ აკვარიუმში ჩავღაროთ წყალი. ანუ ერთი კვირიდან დაწყებული ორი კვირის მანძილზე უნდა გამოიცვალოს აკვარიუმის 1/3 და უნდა ჩავღაროთ მასში წყალი. მე მაქვს აი ესეთი ბოთლები, რომელიც ყოველთვის მილაგია აბაზანაში. თავი უნდა კონდეს მოხდილი, რომ ამოორთქლდეს ზედმეტი ქლორი და შემდეგ აი ამ შლანგს, ჩოლებრივი ღვინის შლანგია, დებ ბოთლში აკვარიუმზე ასე და აქედან ვიწყებ წყლის გადმოტუმვას. ხოლო იმისათვის რომ ყოველ ჯერზე არ მომიწიოს პირითამოტუმვა, აი ოღონა აი ესე ხოლმე გამოვიღო. ეს უნდა დაომისნო. ესე რომ გამოვიღო, წამოიღებს წყალს. აი აი აი აი. ამიტომ ეხლა მე ეს არ მინდა. მოვაშორებ. მოკლედ ეს ძალიან კარგი რამეა. დიდი აკვარიუმების შემთხვევაში აკეთებენ ისეთ მექანიზმს, რომ მიერთებულია წყალთან, ონკანთან და მიდის ავტომატური ფილტრაცია, მაგრამ ხო გეუბნები, დიდი აკვარიუმი არის 500 ლიტრი და ზემოთ. ეს ჩოლებრივი ღრუბელი ეცადეთ რომ ეს არის მაგარი, იმიტომ რომ აკვარიუმის კედლებზე კეთდება ხოლმე ნალექი და ეს უნდა გაიწმინდოს. და რითი ამოტუმბავთ ახლა აკვარიუმიდან წყალს? სატუმბები. მე ახლა მაქვს ორი. ორი, იმიტომ რომ არის დიდი ეგზემპლარი და დიდი იგულისხმება, რომ აი ეს არის დაახლოებით 9 მეტრის მეტრის სიგრძე, შლანგიც გრძელია და ესეც საკმაოდ უფრო ძლიერია. და აქვს თავისი საკეტი, ჰონკანი და არის პატარა ეგზემპლარი რომელსაც ჰონკანი არ აქვს, ესეც მოკლე აქვს და საკაჩიც ცოტა სუსტი. ორი ცალი რატომ აქვს? ჩემი დიდი ეგზემპლარი რომ გამიფუჭდა, ფაქტიურად გაყიდვაში არ არსებობდა და ვიყიდე პატარა. მათი დანიშნულება რა არის? ამოიღოს წყალი აკვარიუმიდან და მნიშვნელოვანია რომ ამ შეიძლება შლანგითაც რა თქმა უნდა, მაგრამ მნიშვნელოვანია რომ აი შეხედეთ რა ხდება. ეს არის ფილტრი იმისათვის რომ არ მოაყოლოს, ამას ცოტა უფრო მსხვილი ფილტრი აქვს. ამას ცოტა უფრო წვრილი. აი ესეთი ფილტრი აქვს შეგნით. რომ არ გამოყვეს თევზები და პლუს ამას ქვები. მაგრამ თუ იქნება ქვიშა, ეს ამოიღებს. ანუ ნაგავთან ერთად შეიძლება მიაყოლოს ქვიშა და თევზი თუ არ ექნება ფილტრი. ამიტომ შეიძინეთ. იქიდან გამომდინარე, რამხელა აკვარიუმია, შეგიძლიათ დიდი ეგზემპლარი და პატარა ეგზემპლარი. მე გირჩევთ აი ამას, იმიტომ რომ უფრო ესეთი მოხერხებულია, ესეთი რამ თუ შეიძლება თუ არ არსებობდა არც ერთი არც მეორე, იყო პერიოდი რომ საერთოდ ესეთი რამე არ არისო. ზუსტად იგივე პრინციპით, რა პრინციპითაც მე წყალს ვასხავ აკვარიუმში, იგივე პრინციპით ვიღებდი აკვარიუმიდან. აი აქ შეიძლება მარლის დაყენება ან წulis და ესე გამოიწოვოს და ამოვიღოთ წყალი აკვარიუმიდან. უმეტეს შემთხვევაში დღესაც ესე აკეთებენ ხოლმე. და ბოლოს დეკორაციები. ჩემი დეკორაცია არის წვრილი და საშუალო ფრაქციის ქვები და პლუს ამას დიდი ქვები. თავის ძროზე კონდა შიგნით ქრიშა, როდესაც წყალმცენარეების კულტივაციასაც კი ვეწეოდი და ხის ნაფოტები. მაგრამ მეგობრებო, დავიწყებ ხის ნაფოტებიდან. ეს უნდა იყოს ძალიან კარგად დამუშავებული. ა შეძენა შესაძლებელია და დამუშავება შესაძლებელია. დამუშავება საკმაოდ რთული მექანიზმია, იმიტომ რომ ეს რო ეხლა მე პირდაპირ აკვარიუმში ჩავაგდო, ჯერ ეგ ერთი არის არ არის გამოხარშული და დეзинფიცირებული და მეორე დაიწყებს ტიპტივს. მთელი რიგი პროცედურებია ჩასატარებელი იმისათვის და ზირთად ეს არის ხარშვა, ხარშვა, ხარშვა. იმისათვის რომ ეს მერე აღარ დაлпеს და პლუს გამოიდევნოს ჟანგბადი. თუ აი ამ ნაფოტიდან ჟანგბადი გამოდენილი არ არის, იწებს ტივტივს და იყო შემთხვევა, როდესაც ჩემი მაგალითად ატივტივებდა ხარშე და ერთთან ბავშვი ვიყავი. შემდეგ ამაზე დავკიდე ქვები, იმიტომ რომ დაიწყო რატომღაც ჩემი გამო, ჩემთვის გაუგებარი მიზეზების გამო ტივტივი და დროთა განმავლობაში ფუჭდება. ესე იცრიცება, მერე ტყდება, მერე პლუს ამას თევზებიც აზიანებენ, თევზები საკმაოდ ისეთი. ზოგადად ღორმოცელა არსებები არიან. რაც შეეხება წყალმცენარეებს, თუ არ გინდათ რომ გაწვალდეთ, კონდეთ ხელოვნური წყალმცენარეები ძალიან ლამაზი წყალმცენარეები არსებობს მაგრამ თუ გინდათ რომ დაკავდეთ აი ესეთი სილამაზის შექმნით და გაზრით მაშინ ალბათ ჯობია რომ კონდეთ ბუნებრივი წყალმცენარეები დაუბრუნდით ჩემს აკვარიუმთან და ბადე აუცილებელია ვიქონიოთ ბადე მაგრამ ვეცადოთ რომ თევზები დიდათ არ შევაწუხოთ ეს არის წულის ბადე და ერთი რამ უნდა გვახსოვდეს რომ შესაძლოა თევზების ამოყვანას დავიწყებთ აი ეს ნაკერი უნდა იყოს გარედან, რომ არ დაზიანდეს თევზის კერცლი. კერცლის დაზიანება საკმაოდ სახიფათოა. სხვა რაღაცეებიც დევს ჩემს აკვარიუმში, ეს არის ფაიფურის ფიგურები. დიდხანს ხარშვის შედეგად, ანუ როდესაც გრუნტის მომზადებას დავიწყებ, ამაზე ცალკე ვისაუბრებ. ა და როდესაც იმ ფიგურების ჩალაგებას დავიწყებ და ამაზეც ვისაუბრებ, ეს ყველაფერი საჭირო ამისათვის, რომ აი იყოს სილამაზე აკვარიუმში, მაგრამ უნდა დამუშავდეს წინასწარ და უნდა ვიყო დარწმუნებულები, რომ ეს არ გაფუჭდება. იმიტომ რომ წყალი პერიოდულად ეს არის ცოცხალი აქტიური წყალი, მჟავიანობა მაგაში მაღალია, აა ცოცხალი ორგანიზმების მაღალია და აა ცოცხალი ორგანიზმების კონტექსტი. იმიტომ რომ ეს არის ცოცხალი წყალი წყლის მჟავიანობა მაღალია, მასში ცოცხალი ორგანიზმების რაოდენობაც დიდია და ეს ორგანიზმები და წყალი თვითონ იწყებს ამ ნივთიერებების ფუჭებას. როგორც თქვი, ეს არის ხელოვნური სცენარები. თქვი მიზეზი, რომ თევზები მიფუჭებენ. ესეთი და მეორე სანამ განათება შევიძენდი, მქონდა პრობლემები და იყო დრო, როდესაც ეს ყველაფერი ბაზარზე ხელმისაწვდომი არ იყო. ეს დაბლა უკვე არის ჩემთან, ეს ბუნებრივი წყალმცენარეებია. ძალიან მიყვარს წყლის კომპოსტო ეს გრძელი თავის სახელი აქვს შეგიძლიათ ნახოთ ინტერნეტში ან ზოომაღაზიებში და ეს კომპოსტოები ვიზუალურად საკმაოდ ლამაზია მაგრამ მეტყობა საკმაოდ გემრიელიც ეს არის ზოგადი მიმოხილვა რაც მინდა დამეთქვა ანუ ყველაფერი ის რაც საჭიროა რომ გავუშვათ აკვარიუმი მოდით ეს ჩანაწერი აქ მორჩეთ და თუ ვინმე დაიწყებს აკვარიუმის აწყობას და მიკავშირდით რაღაც პერიოდის შემდეგ მე ალბათ ჩავწერ ვიდეოს გრუნტის მომზადების შესახებ